ارتضيناها شعارا للحياة إن تسأل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا غرباء غرباء غرباء غرباء لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل نبتدل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء